مرحبا كيفكم اليوم هنقول فيديو لإلي بالقناة تبع ماي بلاي هوم عن ماي بلاي هوم اليوم سوف نعمل فيديو ل يعني فيديو العائلة الغنية والعائلة الفقيرة يعني فرق ما الفرق بين العائلة الغنية لا لا الفقيرة خلينا نبدأ عند الفطور أمي صباح الخير صباح النور ابنتي أبي صباح الخير صباح النور يا ابنتي هيا كلي أنا سأكل هذه هذا لذيذ يا أمي نعم والعائلة والعائلة الفقيرة بسم لا توجد إلا جزرتين سأطبخ شيء نعم. سأطبخ الحساء ابنتي ابنتي تعالي ماذا يا أمي؟ يا ابنتي قولي دائما هذا الفطور يا أمي احمدي ربك على هذا الفطور حسنا بسم الله الحمد لله الحمد لله وعند الذهاب إلى المدرسة حسنا سألبس ما أشاء في المدرسة أريد هذا لا هذا إنها جميلة سأذهب إلى المدرسة هيا أسرع حسنا حسنا وقف أنا سأذهب يلا سألبس هذا حسنا دائما هذا دائما هذا لا سأذهب إلى المدرسة وسيرا على الأقدام من الطريق بعيد أخيرا وصلت وهيك نكون خلصنا الفيديو إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تحطوا like share subscribe مع السلامة